Compra questo, compra presto, compra questo, lesto presto, compra questo, compra presto, compra questo, lesto presto. Dai di corsa, tutti al centro commerciale, chi fa tardi dietro resterà. Compra tutto, anche se non hai bisogno, forse pieno. quanta strada hai fatto per venire qui. Forse si potrebbe fare più attenzione, acquistare ciò che serve, non sprecare più. Compra questo, compra presto, compra questo, ne sto presto, compra questo, compra presto, compra questo, ne sto presto. Dai di corsa, tutti al centro commerciale, chi fa tanto? guardi, dietro resterò. Compra tutto, anche se non hai bisogno, forse viene che felicità. Compra questo, compra presto, compra questo, presto, presto, compra questo. Lesto, presto, compra.